Mi occupo in modo esclusivo di chirurgia oculoplastica ed estetica dello sguardo. La chirurgia oculoplastica è una branca dell'oftalmologia che si occupa sia da un punto di vista funzionale che estetico delle palpebre, dello sguardo e del viso nel suo insieme. È una specialità molto appassionante dove ogni singolo paziente non sarà mai uguale al successivo e che combina importanti nozioni tecniche microchirurgiche con eh, un elevato senso estetico in modo da poter offrire ai pazienti i risultati più naturali ed armonici possibili. Un trattamento estetico che si vede non è un buon risultato. Nel ringiovanimento dello sguardo utilizzo un insieme di tecniche sia mediche che chirurgiche che permettano al mio paziente di riprendere il più velocemente possibile le sue attività sia sociali che lavorative.